И жил в Донецке, да? Нет, э, ну, был маленький, там отец разбился на машине, было тяжело на тот момент, привозной уголь такой, переехали всей семьей в Волческ. Угу. Было больше родни, там тетка, сестра такой. Семья есть? Официально нет. Ну, ну, ну живу, ну, в гражданском браке. В гражданском браке. Да. А дети есть? Ну, есть. Сыну 6 лет, 28 ноября исполнилось. Угу. Э, когда присоединился к войскам так называемого ДНР? 20 февраля позвонил мне мастер, ну, получается, 19-го. Угу. Говорит, сходи в военкомат на отметку. И типа ничего сверхъестественного. Просто я только восстановил, восстановился на завод. Получается, в начале февраля 3 или 4 -го. Но я думал, это как военный учетный стол. Угу. Какая-то формальность. Это плюс было воскресенье 20 -е. Ну вот, сходил где мне ни о чем не говорили, что какая-то или война, или мобилизация, что просто учение. Плюс э, подняли наверх, половина вещей не хватило, как оказывается, ни вещмешка, ни, ни каски, ни плащ-палатки. Типа вы ненадолго, на 3-4 дня. То есть я сразу и... забрали, да? Ну, Ты пере... пришел в военкомат да. и... Вначале девочка в окошке, я ей подал паспорт и военный билет – Говорит, что-то я не пойму, у вас нет в списках. Я уточнил, девушка, в каких списках. Она говорит, сейчас я уточню, нашла мою карточку военно-учетную. Потом где-то она пропала на некоторое время. Потом говорит, все в порядке, поднимайтесь наверх. Поднялся я наверх, а там уже был целый коридор таких, как я, впереди их переодевали. Ну, в пиксельную форму, ботинки все. Ну вот, у нас была э, живая очередь, и назначили почему-то меня, там у, него, у девушки был список, должностей или как по-военному? Угу. Ну, рядовой, естественно, я, то, что, ну, резервист. И были вакансии, там, кто стрелок, кто пулеметчик, гранатометчик. Ну, впереди меня, получается, был санитарный инструктор, я был просто санитаром. Хотя в военном билете написано «кузнец», ну, всю жизнь металлургии. Так я стал санитаром, медиком. Отдельный мезот, санитар. И сказали, это просто формальность, это на 3-4 дня, ну как учение. Ну, после учения сколько были? 3-4 дня, да? Или сколько проходило? Ну, мы поехали на полигон, там пробыли до 24, 24 в ночь мы выехали. Ну, переодевались ночью, да. А так были на полигоне, как медики. А у плен когда попал? 31 мая. А где? Под Северодонецком, возле села Метелкино. Да, есть такое тут. Вот одним попали. А какие задачи ставились? Дежурили на позициях в лесу, сами выкопали себе окоп, ну, траншею с траншейным сообщением. И угу. дежурили на позициях. А... Я в качестве медика с сумкой, с носилками. Угу. Обстоятельства как взяли прям? Переходили на украинские позиции, оставленные. И вот перешли по рации. Со мной был команд... зам... как замок называется, ну, замкомандира угу. роты и еще один стрелок. Вот он взял нас с собой в помощь, ну как, чтобы одному не передвигаться по лесу. Угу. И у него по рации пришла ну, как сообщение, просьба выйти на дорогу. Он у нас взял с, собой с собой двоих, и вот мы пошли на дорогу. На расслабленных, что тут никого, и тут грамотная засада, человек с ПКМом, это 7,62 калибр, наставил ну как, попали, все, уже на, оружие на нас направлено. Все, оружие на землю, руки за голову, на колени, лицом в пол. Все, попали так. Я, где нам сказали до этого, что тут все чисто, никого. Километр 200, полтора в ту сторону, все, говорит, нормально, занимайте позиции. Ну вот. Так мы попали в плен. А до этого чем занимался, а до того, как пошел воевать? Работал на заводе. Я обрубщик чугунного литья с довольно-таки нормальной зарплатой. Сколько? Ну, средняя, я звонил жене, средняя капает 75 тысяч. Рублей, да? Рублей тысяч, наверное. А сколько обещали, э, когда пошел воевать? Оклад у рядового 76 800. И плюс что еще? И все, это с боевыми. Это с боевыми, да? То есть то же самое было? Ну да. А до, 2000... могут еще а до 2014 года чем занимался? Завод. Тот же, да? Ну, всю жизнь металлургии. Я выучился в училище, восьмого училище, на кузнеца, и всю жизнь металлургии. Ну, на заводе. Угу. И сколько зарплата была? О, я так не помню, блин. Ну, в Ривнах, не знаю. Кто хотел зарабатывать, тот зарабатывал. Хоть это э, при Украине я тоже зарабатывал нормально. До 14. Ну вот, э, Я конкретно не скажу. 75 тысяч э, рублей сейчас это 30, почти 36 тысяч гривен. При Украине было больше, меньше? Ну так и цены были другие. Не, меньше. Это сейчас подняли просто зарплату. <coughs> До поднятия ну, на заводе именно угу. на МК, до поднятия ну, 18, ну был когда заказ, я здесь, у меня зарплата угу. здесь, сколько сделал, столько угу. получил. Ну до 40 добегала. Ну, вот сейчас... Это в два раза меньше. Ну да. То есть это где-то двадцатка было в гривнах. Ну да, где-то так, да. То есть ты, э, ты, ты не помнишь, сколько ты зарабатывал, э, когда эти территории были под подконтрольны Украине? Ну, от 8 до 15, вот так вот она колебал в гривнах. Угу. Ну вот. Тут же горячий стаж. Это горячий участок. Ну, мне тяжело что-то поверить, что 8 до 15, потому что там выше зарплаты были. Я когда вот там в 2014 году приезжал, то там все высокие зарплаты э, имели достаточно, кто работал на заводах и так далее. На литейных или там... Это зависит от разряда, от плюс дельщина, блин. Это разные участки. Конечно, больше. Гражданская жена что говорила, что пошел воевать? Она ждала меня в этот день назад. Она была в шоке. А, то есть сразу собрали, да? Ну, конечно. А как экипировка и так далее вот этих всех э, войск, так называемых ДНР? Какая? Ну, она нулевая. Ну, у нас, у нас на 40 человек было, привезли 8 бронежилетов, из которых мы собрали, по-моему, 3 или 4, которые более-менее визуально были с пластинами. Потому что половина ну, привезли мусор какой-то, может, с кого-то сняли, не знаю, где-то их нашли. Ну и... Каски? Ну, каски, да, 41-го образца. Ну, котелки эти железные. Ну, вот эти еще советская армия, да? Да, такие. Все старые, да? Ну, я как медик получал вот эти БФки, СМСки, сумки, но образца где-то бинты 74 -го года. Ну, старые. Со складовой желты, вот эти еще красные, да? шприцами, железными иголками. Ну, а да. почему медикам? А, ты что-то смыслишь в этом? Не. О, как? Ну, просто шла живая очередь. А у нее список. И вот так, ты, Вася, будешь санитарный инструктор, ты командир. Так же самое назначались и командиры. У меня командир первой роты был обычный электрик с третьего Коксова, с завода, с химзавода. Он никакой военной специальности, просто он, все, ты будешь командиром, все. А как командовал? Да такой же, наверное, как и электрик. <laughs> Никак, ну. Ну, человек перепуган, он был уже в возрасте, ему 50 с чем-то лет было. Он был сам в шоке. А вот эти войска, э, так называемые ДНР, а они взаимодействовали с кем-то? Там, с россиянами или там, с вагнерами? Да, потом уже изначально всплыло, что мы третья линия обороны, но минометный обстрел по нам велся регулярно. Ну, миномет это 3-5 километров. Со стороны ВСУ, да? Ну да. Ну, насколько я уже потом уточнил, уже начал вникать в некоторые боевые эти моменты. Это ну, от 3 до 5 километров где так ну, летит снаряд. Угу. Ну и прилетала по нам регулярно. Это явно не третья летняя оборона, Как я понимаю. Вот когда... Давай возвратимся как бы к истокам Это все истории. 2014 год. Э, ты ходил голосовать на референдум? Не, я не участвую в таких мероприятиях. Почему? Ну, я не вижу в этом смысла. Потому так называемый реш... референдум, да? Ну, это решается все за нас. То же самое, как избирают глав всяких и мэров. А в жизни голосовал? Ну, ну то есть ты 83-й год. Да. Голосовал? 40 лет в этом году. Вообще голосовал. Ну, то есть за кого голосовал? За президента, за кого? За Порошенко. Кто у нас последний вот эти вот выборы? Ну, <laughs> за Порошенко голосовал? Ну, это, кто у нас был последний? Чи Янукович? До 14 года Янукович? Вот, за Януковича. А за партию какую? Региона? Да, регионы. Почему за них голосовал? А это стадный какой-то был инстинкт. <laughs> Ну, все голосуют, а я за них. Ну, как-то на слуху. Что они лучше. Ну, Янкович баллотировался в 2004 году и потом в 2010. Всегда за Янковича, да? Ну, да. Ну, на Донбассе, как говорят, ходи козел, но наш, да? Есть такое? <laughs> Первый раз слышу сейчас. Ну, всегда так говорили. Я с многими из Донбасса говорил. А вот э, что думаешь об этом всем, что произошло в 2014 году? Вот ну, твое личное мнение. Это бессмыслица какая-то. Можно было это самим это все порешать внутренне. Это весь конфликт внутренний. Внутренне это чтобы Украина решила сама, да? Ну, естественно. Не, ну можно было отдать, к примеру, автономию ЛНР, ДНР, но остаться в составе Украины, правильно? Можно же было как-то все это заголосовать, чтобы и уголь был в Украине или как-то пути экспорта этого. Все это можно было как-то согласовать, все это сделать. А что это... было не так? Вот, например, э, что не так было, что не нравилось Донбассу тогда в 2014 году? Ты можешь объяснить? Я не могу так за Донбасс зависеть сказать. Ну хорошо, за вот лично твое мнение. Нет, я на этот вопрос не отвечу, что так глобально, что не нравилось Донбассу. Меня устраивало все. Кто хотел зарабатывать на этот момент, что при Украине, что сейчас при России тот зарабатывал. И хватало и на хлеб, на сигареты, и на водку, и на бензин, ну, я так образно говорю. То есть жили нормально и при Украине, и сейчас ЛНР пришло. Кто хочет, тут зарабатывать, тут живет. А, а паспорта какие у тебя? Три. У тебя три паспорта какие? Украинский, российский и ЛНРовский. А почему оставил украинский? Ну, это документ. Хорошо. Аланаровский э, это второй был, да. который взял, да, Аланар. И российский третий. Да. А почему взял российский? Ну, опять же, таки стадные все получали, и я получил. А кем себя чувствуешь? Вот украинец, россиянин. Вот так. Чисто. Ну, всю жизнь как-то, не знаю, рус, русский, наверное. Русский, да? Ну, ЛНР, ДНР считаются как все русскоязычные, и даже Сейчас э, смотрю, вот Осетия «А тоже как-то нету диковинку. Я смотрю на россиян, которые смотрят на, на наш телевизор, они половина не поймут. Для меня как-то я привыкший к этому. Ну, тоже к украинским каналам, как-то украинский язык, я и так же самое его изучал, и разговариваю свободно на украинском языке. Но ну, чувствует себя русским больше? Ну, ты говоришь. Ну, что сказать, понятие русский. Ну, вот я, я просто спрашиваю, что это значит также. Ты говоришь, что чувствуешь себя больше русским. Может, Потому что ты русскоязычный. Может, русскоязычный. Ну, смотри, э, как бы разговаривая на русском языке и чувствуя себя русским, это две разные вещи. Я разговариваю на русском, да, вот ну. сейчас я разговариваю на русском, но я чувствую себя украинцем. Мой родной язык украинский и так далее. Я еще, я еще несколькими языками разговариваю, но это ничего не меняет, как бы сути моей. Ну, я понятно. себя чувствую украинцем. То есть ментально, культурно и, и так далее, исторически я украинец. То есть я это четко понимаю. И поэтому я тоже спрашиваю тебя, кем ты себя чувствуешь? Ты наверное, русским. Русским? Да. А почему? Вот просто объясни. Ну, наверное, скорее всего, из-за языка. Для меня так это как-то. То есть ты себя ассоциируешь с языком, правильно? Да. да. А культурно, вот что тебе ближе? По культуре. А я разницы не вижу. Между чем? русскими Украины. Ну, как-то оно как-то вместе дружили, все было одинаково как-то. Все праздники эти, и 23 февраля, и 8 марта, международные эти дни. Это, и, и на Новый год, и на Рождество вот эти праздники. Это вот в Украине недавно из, ну, перешел на 25 декабря, по-моему. Рождество. Да, вот ну, только недавно. А также везде все было одинаково, насколько я знаю. Колядки, ну, колядки, посевания, эти кутю носили, ну вот эта культура. Это, и у нас это все, ну, на Донбассе, на Луганске то же самое. Чтобы с утра первый зашел в дом мужчина. Может, у вас по-другому, не знаю. Где, на Западной Украине? Да. Ну, ну обряд, обряды. Ну, вот эти, ну, ну у нас 23 например, февраля уже давно не празднуют. Очень давно. Я даже не помню. Мне кажется, еще я маленький был, это уже не было. Э, ну, день защитника Отечества давно не праздновала. Ну, я, я... У нас 14 ем, эм, октября. Это День защитника Украины. А, День защитника Украины. Потому что это советский праздник, День защитника Отечества. Ну, смотри, вот 8 марта тоже празднуют на Западе. Ну, например, я учился в Италии, там тоже, ну, не все, это не такое там, не такой большой праздник, но как бы, ну, у итальянцев он есть. Международный женский день. международный женский день. Э, другие там, ну, у них просто обряд другой и так далее. Я говорю даже не вот не о обрядах там и каких-то праздниках, да, а вот чисто как бы ментально, я правильно понимаю, ты себя чувствуешь русским. Ну да. Без поддержки России, то, что началось в 2014 году, реально все было это сделано на Донбассе или нет? Надо было общаться, я думаю, реально. Надо было Реально. разговаривать, надо было кого-то, как говорится, на жаргоне скажу, с более подвешенным языком находить, кто имел а какой-то... А кто должен был общаться? Ну, главы. <laughs> Наши старшие. Ну, кто? Без вот этого я не скажу. Конкретики не будет от меня, я не скажу, кто. Вышестоящее руководство, как сказать, республик или ЛНР, ДНР. Сейчас как новых молодых республик. Во-первых, надо было изначально, почему это все произошло, к, к чему это, стоит ли это делать, и уже находить какие-то компромиссы в этом плане. Но ну, эти республики не признаны мировым сообществом. Как с ними можно было разговаривать? Ну, это вы... И почему в переговорах участие всегда брала русская сторона, российская, если ну, она там не замешана? Значит, имелось какой-то вес, если российская сторона принимала. Хорошо. Внесла свою лепту. 2022 год. Почему началось вторжение? Полномасштабное, и ты в том числе присоединился к россиянам. В чем была проблема? Путем. Получается, обманным путем присоединился. Ну какой из меня военный, если я первый раз в руке держал автомат, да хоть бы отвезли на полигон, дали пару раз стрельни, стрельни. Ну, ты понимаешь, что сейчас это все не важно, у тебя статус военнопленного, ну, ты воевал. Ну, ты понятно, воевал. теперь уже да. Да юра и до факт. Уже да. Кто там тебя обманывал и так далее, сейчас не имеет значения. <clears throat> Это я уже понял. Правда? Да. Ну, то есть ты как бы, ты говоришь, что тебя обманывали, но в то же время ты говоришь, чтобы эти люди разговаривали от имени там какого-то Донбасса, Аланари и Донар. Ну, то есть Здесь как бы не стыковка. Они тебя обманули, но должны были разговаривать как бы с властью, с Украиной и с другими, правильно? Mm. Где логика? Не, за вот эти военные моменты, что если призывали, хоть бы или какую-то учебку, чтобы провели, или какую-то, не знаю, там, половина, я как медик, я видел, что и эпилепсики, и сердцем, блин, то ни медкомиссии, ни учебки, блин. То есть объясни мне теперь, Э, ты был готов воевать, но тебя как бы не нравилось то, что ты был не подготовлен. Но ну, ты говоришь, хотя бы какой-то учебку. Я не был готов воевать, я не готов. Я... Э, я поэтому и спрашиваю. Э, у меня вопрос. В 22 году ты говоришь, что как бы ДНР, так называемый ДНР и ЛНР могли сами это все реализовать, да, вот это все, что случилось? Ну да. Без поддержки России? Я думаю, могли бы, да. Могли бы, да? Да. Почему тогда, ну если там Россия не присутствовала, почему Россия напала на Украину? В чем, ну как бы прикол? Если это все, ну, ну так, так как ты представляешь, что это внутренний конфликт? Значит, нужна России территория это. Получается так. Стой. ДНР, ЛНР, они в 2014 году действовали как отдельные субъекты или как субъекты, которые были подконтрольны России по-моему, как отдельные субъекты. А когда России нужна была ДНР и ЛНР? И зачем? Если это отдельные субъекты, ну, ты думаешь? Не понял я формулировки вопроса. Когда, ты, ты, когда говоришь, России... ты говоришь, что ДНР и ЛНР с 2014 года действовали как отдельные субъекты, полноценные. Ну да. Без поддержки России. Зачем тогда в это все движение вписалась 2022 Россия? Потому что начались выдаваться паспорта российские, и уже большая часть процентов людей уже были россияне. Получается так? Еще раз вопрос. ДНР, ЛНР – это отдельные субъекты. Почему мешалась Россия? Ты говоришь, что России не было с 2014 года. Не было. Зачем они начали тогда раздавать паспорта, если ее не было с 2014 года? Вопрос понятен? Ну, понятен. Ну, это решение, получается, народа. Какого? ЛНР-ДНР, жителей ЛНР-ДНР. Какое решение? Стать россиянами. Еще раз вопрос. <laughs> Это логика. ДНР, ЛНР – это отдельные, в твоем видении, государства, полноценные, которые сами могли и решали свою судьбу без никого. Я понял. Зафиксировано это, правильно? Да, да, да. Это как Украина, которая стала независимой, суверенной почти 30 лет. Паспорта здесь никто не раздает, потому что это нарушение закона. Зачем Россия тогда начала раздавать паспорта и полномасштабно вторглась в 2022 году? Понятен вопрос? Да, понятен. Я не знаю, я не могу ответить, зачем Россия вторглась. Если России не было с 2014 года, почему ты пошел воевать? Почему с Херсона так не было набрано людей? России же не было с 2014 года. Ну, не было. Харьковская область тоже была часть захвачена, правильно? Но там никто не присоединился к России. Да. Понимаешь вопрос? Да, я понял. Просто. Хороший вопрос. Хороший. Я жду ответ. Почему я пошел воевать? Нет. Объясни мне, если России не было с 2014 года там, почему она вторглась в 2022 в Украину? Наверное, пришло время, решили вторгнуться. Россия решила это. Зачем? России. Я не знаю. А зачем ты пошел воевать? Я изначально шел вообще на учение, а потом уже узнал, что я пойду Это все лабуда. Де-факто ты военнопленный. Ну, согласен. И до Юра. Это все лабуда, что ты думал и так далее. Мне сказали, надо, возьми автомат. Я взял. Мне сказали, надо идти туда. Я пошел. Тем более еще и медиком. Если был какой-то реальный обстрел, если были какие-то реальные ранения, что бы я сделал? Во-первых, Пресечение границы с оружием – это уже преступление. А я границу нигде не пересекал. В смысле? А где я ее пересекал? Как я мог в Луганской области пересечь границу? Вот это хорошо сказано. То есть ты признаешь, что Донецкая и Луганская области ну, полностью Донецк, Украина. Луганская область. Это Украина, правильно? Украина. Донецк это Украина? Ну, Украина. Ну, Луган, север, город Северодонецк. Не-не-не, не, не, не, не, стоп. Область. Стоп. Луганск это Украина, правильно? Ну. Донецк это Украина. Ну. Правильно? Ну, это не какая ДНР или ЛНР. Ну. Украина. Крым это Украина. Ну, Украина. Правильно. Да. Северодонецк. Северодонецк. Луганская область находится. Северодонецк до 25 июня был подконтролен Украине. Не каким-то ДНР, ЛНР, а Украине. И 25 июня город полностью перешел под контроль российских войск. 25 июня 2022 года. Хорошо, не будем это, то, что было между подконтрольной и неподконтрольной территорией, говорить, что это граница, это линия размежевания, так говорят? Ну, разграничение. Разграничение. Ты зашел на украинскую территорию, которая была подконтрольна государству Украины, Северодонецка. не взяли в лесу под Северодонецком? А при чем тут? Это все нюансы. Я, я понял, я понял. Я услышал. Да, да, да, да. Мне за это дали 13 лет с конфискацией. Я это осознаю. в Украине? Суд. В Украине, да. Был суд у меня в январе. Ну, то есть ты это понимаешь? ну, конечно, Почему? осознаю. Я до этого ранее судим, я все прекрасно осознаю. У меня было 300, по трем статьям я был судимый, путем поглощения большего меньшего, дали мне 13 лет с конфискацией имущества. Я все это осознаю. Ты понимаешь, за я что? Я совершил преступление, мне дали за это наказание. Понимаю, да. За что? За пересечение, за измену родине, за пересечение границы с оружием. Я предатель своей страны, получается. Правильно? Я понимаю, за что мне дали 13 лет. Не, я тебя спрашиваю. Ну, я. Я отвечаю. Ну, то есть ты понимаешь, за что дали 13 лет? Конечно. Заслуженно? Заслуженно. Ну, согласно кодексу Украинской Федерации. УК. Ну, все же по закону. Возвращаемся еще раз к вопросу. Сначала. Угу. В 2014 году была поддержка России или нет? Ну, то есть, ты можешь сказать, снова нет. Я тебя не заставляю на что-то выйти. В 2014 было народное ополчение, не было российской поддержки. То есть, шахтеры восстали? Шахтеры, заводчане, работяги, да, восстали, и было народное ополчение. Не было. Что оно хотело? Референдум и отделение республик от Украины, Почему? автономии. Почему? Так захотелось народу. Автономия и э, отделение – это разные вещи. Ну, ну, тут я уже сам запутался. Ну, хотели отделиться от Украины. Хотели независимости, наверное. То есть хватало. Чего? Ну, внутренних, ну, чтобы ЛНР, ДНР существовали отдельно. металлургия, угольная промышленность. Можно же было остаться в составе Украины, но ну, Это называется автономия, не независимость. Ну, вот, автономия можно же было сделать так. Хорошо, объясни мне, почему не, все, не вся область этого хотела, а только какие-то части? Ну, давай допустим, что да. Может, где-то была проведена какая-то информация, может, как-то, не знаю, обработали людей. Ну, столько людей, столько мнений же, правильно? Обработали людей где? те, кто хотели автономии или а независимости, или обработали не Украина? Ну, те, которые хотели автономии. Обработали, да? Да, может Кем? быть, может быть. Кем? Ну, все-таки ты допускаешь это. Кем? Да хрен Слухами массовыми какими-то именно. Со стороны что будет, кого? Что будет лучше ну, с Российской Федерацией? С Российской Федерацией. Да. То есть мы выходим, что так или так Россия мешала в 2014 году. Я тебя не подвожу к ничему. То есть мы сами логически на это выходим. Ну, вышли логически, да. Ну, то есть Россия как бы была заинтересована в этой движухе. Правильно? Да. Почему от тебя не слышно аргумента «бомбили Донбасс»? Вот, большинство тех, которые из ДНР и ЛНР, они говорят, что Россия зашла в 24 февраля 2022 года, потому что до уже бомбили Донбасс. Ну и Волческ прилетала, и Луганск долго сидел без света и прилетала, и знакомых тоже дома расхерячили. Ну, а смысл это обсуждать? Кто виноват был? Те, кто бомбили. А кто бомбил? Ну, по всей логике вещей мы сами себе бомбить, бомбить не могли. Получается, украинская сторона бомбила. То есть, я правильно Была тебя понимаю? авиация, да. И... Когда бомбили? В каких годах? 14 год, 14 Начало, самое начало. Мы говорим о 2022. А, да, 2022. Ну, хорошо, в 2014 году. Да, это как бы при поддержке России это все началось, ВСУ защищали свою территорию. Я тебе все логически объясняю. Ну, у меня мать живет на Волгоградской, это жилой сектор, где одни девятиэтажки и церковь. Одни прилетел снаряд в церковь, который не взорвался. Угу. Наверное, чудом. И второй э, жилой дом во двор, где вылетали окна и осколки были. По-моему, была даже ранена женщина. То есть там не было на тот момент военных. Но было такое, что и видел я и воронки эти по городу. Откуда оно летело, так же самое, я не военный эксперт, я не знаю. Еще раз. Это территория Украины? Да. Украина, видя что началась такая движуха при поддержке России, должна была защищать свои территории? Должна была, конечно. Она правильно делала, что защищала? Правильно. Хорошо. А прилеты Щит... Полческу откуда? М? А прилеты Полческу откуда были? С чего самолета? В смысле, с чего самолета? Ну, у народного ополчения не было авиации на тот момент. У тех, кто восстали никак физически не могу а, в Хорошо, пересчитай, что было у народного ополчения, так называемого, с оружием. Ну, скажу, ну автоматы, а, автоматы, зушки, ну такое, наземная техника. Я, за, я говорю за бомбежку с авиации по городу. Вы говорите, утверждаете, что защищала Украина мирное население, ну просто по центру города прилетала. У меня вопрос, еще раз я повторяю пересчитайте мне, что было, ну, я так вижу, что ты специалист в вооружениях, кто что имел. Пересчитай мне, что было на вооружении тогда у так называемых народных ополченцев. Да, стрелкотня была. Я не специалист в Не специалист? Нет. Рассказать тебе, что было? Смотри, вот граница была. Вот граница, да, Украина-Россия. Mm. Знаешь, откуда пи***чили грады? Откуда? С территории России при границе. Это доказано всеми снимками, сателлитами и так далее. Вот здесь, около границы, на территории России стояли грады. И оттуда Зеленопилля. Знаешь такие населенные пункты? Yeah. Это, это все, это Донбасс. Вот оттуда они все фигачили. Я тебе просто говорю, ты говоришь, что Россия не была замешана. Это факт. Ну, всплывает теперь, что замешано. Получается, не, ну я как житель Алчевска, это получается центр, это, оно не толком... Я просто, я просто отвечаю, что если по тебе фигачат, да, Украина это независимая страна? Да. Суверенная? Ну. Она же должна была отвечать, правильно? Конечно, за свою территорию. Правильно. Сепары, да, вот эти, которые там были, то, что ты называешь народным ополчением. То есть мы. Ну, ну ты же ну, говоришь, ну, что, что ты не был. Ну, Нет. ты же говоришь, что ты не ходил на референдум. У нас всех, ну, всех называют сепарами. Ну, нас все называют сепарами. Ну, это сепаратизм? Ну, де юре и де факто. Это сепаратизм? То, что было на Донбассе? Как переводится де юре де факто? Сепаратизм? Я не могу сказать. Сепарары на итальянском – это отделять. Ага. Не, итальянский я не знаю. Ну, ну, хорошо, давай посмотрим Перевод слова? Ну, если ты хочешь знать. Сепаратизмы, от латинского сепаратус, отдельный, да, это похожие как бы языки, отдельный. То, то есть вы хотели отделяться. Да. Ну, то есть Украина должна была защищать свои территории, правильно? Ну, должна была, естественно. Вот и все. То есть все логически. А теперь, если Россия была в 2014 году, Почему она вас не взяла, типа, э, к себе? Сразу, да? Да, вот вопрос. Не знаю, я такого не могу ответить. Не можешь? Почему это не произошло? Ну, а, да. а зачем тогда нападать в 2022 Решила взять, наверное. Что? Я не могу сказать, что она ожидала. Территорию, земли, ЛНР, ДНР, ну вот и... Где, заходя на Киев? А вот это вообще у меня в шок. Киев, Харьков и все остальные Николаев, что там еще там. Вот это... Одессу. Она все хотела забрать. Учитывая, что кинули резервистов мобилизованных туда же. Сколько я здесь в плену уже нахожусь. У всех одна и та же история. Оставили, получается, на отход мобилизованных ребят, которые ни хрена не понимают, что происходит до сих пор. Их привезли, выгрузили там 50-100 человек с этим оружием, он еще, грубо говоря, домашними пирожками срет, а, ему, а их оставили одного, то есть российские войска отошли, а этих взяли, половину перестреляли, половину взяли в плен. Идентично везде попадания в плен и истории. попадания в плен. Ты знаешь, Нам сказали, оставайтесь здесь, а мы типа сейчас придем, <laughs> грубо говоря, так вот. Ну, это своими словами. Ты статистику смертей вообще знаешь, которую... С Нет, с 14 года по 22 -й. Нет, где мне ее узнавать? Конфликт затихал уже. Вот все здесь говорят, бомбили Донбасс и так далее. Конфликт затихал. Ты знаешь, затихал, сколько... да, да. Ты знаешь, сколько смер... такой... Ты знаешь, сколько смертей было в 2020... Э, в 2020-2021 году? Нет. Среди гражданской. Вот все там говорят о гражданских. В 2020, мне кажется, 15 смертей, в 2021 7. Почти ничего. Ну да. И то, может, где-то лестник пошел, нарвался на что-то, да? Да. Ну. Тогда объясни мне, зачем эта телега в 2022 году? Почистили неплохо население. Какое? Да и ЛНР, и ДНР, Кто? и мобилизованы с России. Ну, Кто? получается, Российская Федерация. Вы видите контингент, какой набирают? <laughs> Я лично вижу, да. Ну, и я тоже вижу бомжи, одноногие, однорукие студенты какие-то, которые срется, сыться под себя. Как ему еще вообще оружие доверили. Блин. Так и прикол в том, что их вытягивают первыми, блин. Зэки эти, которые рядом с мной в комнате, я их боюсь, я находиться боюсь. У него то двойное убийство, то тройное. Его раньше времени вытянули с тюрьмы, дали ему оружие, где воюют, с корабля под набал, да? Где боишься, здесь или там? Здесь. Я боюсь с ним находиться в одной комнате. Кого, Вагнеров? тех, которые я не просто вчера услышал эту историю, я на него смотрел, я не думал, а я думал, оно безобидное, а он сидит за двойное убийство. Да, есть такие. Ну и сейчас я ему не дам сигарет, он мне ночью приедет. Я не знаю, что он там все это время на, на зоне делал, кем он жил, блин, таким понятием. Потому что тут не зона, это лагерь для военнопленных, тут не то понятие. Тут, грубо говоря, как, как в армии. А, кто а тут большая часть не понимает еще, куда попала. Они хотят какие-то законы здесь завести, да? Но они до сих пор живут, они из тюрьмы в тюрьму попали. Они побегали ерунду, получается. И тут они до сих пор по, по понятиям живут, они на мурке разговаривают. Все на речь, что-то не так, еще. Ну, континент уматывает. Получается, выбирать уже некого. Так же самое и из моего города тут ребята попали, что говорит, город пустой. Нету никого. Всех, всех, все ушли на фронт, как, как бы это плачевно не звучало. Всех забрали, всех здравых мужиков забрали на войну. А кто виноват в этом, то, что ты сидишь за заками сейчас? Тот, кто меня сюда призвал на эту войну. Кто? Без моего согласия. Это кто? Ну, в первую очередь, пасечник, который объявил. А вторую очередь? мобилизацию. А то первую, а вторую? Ну, во вторую Российская Федерация, получается которая захотела всей этой операции, как, как это звучит? СВО. Вообще, э, ну, Специальная военная операция. А специальная они это называют. операция. Но ну, для тебя это война или операция? Это война, это полномасштабная война, ничего себе. Может, кто-то где-то в кабинете сидит для него, эта операция. А пожить минус 17 в блиндажах, когда по тебе прилетает, это война еще и абсолютно необученного человека, и как, как действовать в таких ситуациях без какой-то какой-либо экипировки? Хочешь быть обмененным? Конечно. Хочешь возвратиться? Да. Волчевск? Волчевск. Боишься или нет? Нет. Почему? А если снова призовут? Да пусть уже, наверное, судят там, как отказника. Я лучше буду сидеть на дома. Вот так вот я отвечу. Не, я не хочу воевать. Я не военный. Я никогда, я не был в армии, я не был на военных сборах, которые у нас были в республике. Я как получил ну, в 20-х числах февраля автомат, я его только чистил. Я ни разу с него не выстрелил, я его новую так и отдал. Я говорю, Национальная гвардия Украины меня была в плен, так он туда и ушел. Поставили нас на колени, связали скотчем и все. Есть другой вариант. А сидеть по закону в Украине, остаться в Украине не хочешь? 13 лет? А если там засуну на двадцатку, когда-то казняка? Ну, кто его знает, 13 можно не сидеть. Я вырос без отца. Меня воспитала мать, я знаю, что это такое. У меня есть сын, то есть у меня есть продолжение рода. Недзельский Марк Максимович. Я думаю, он с такой фамилией и именем выбьется в люди. И то, что если он будет без отца, и я думаю, жена ему объяснит. Не знаю, я, я не собираюсь. Мне 40 лет. Я не собираюсь сидеть долго. 13, 13 лет – это никогда. Я не знаю. Я, если я при попадании в плен были моменты, я думал, лучше бы меня застрелили в лесу, уже давно оплакали, то сейчас, учитывая, сколько я сижу, я уже задумываюсь, то ли скрыться, то ли повеситься. Почему я не нужен тем? Как на войну, значит, да, пожалуйста, пошли. Кинули. В жопу кинули, да. А как вытягивать, они не вытягивают. Вытягивают в первую очередь те, которые не нужны вообще, или чтобы их опять кинуть на войну. Вагнеров вытягивают – российских мобилизованных, еще там какие-то критерии есть отдельные. Но я вижу, я провожаю уже 10 или 11 этап отсюда. 30 июля я сюда заехал, в этот табор. И вот сейчас опять будут люди, которых я только махаю им рукой. Слушай. А вот, Здесь такие... А вот извиняюсь. смотри, реальный вопрос. Может, вот эти все ДНР, ЛНР, вы нужны России? Ну, я это вижу, да вы, все, вы, вы, вы, вы, вы все там типа рассказываете, я себя чувствую русским, а вы нахуй нужны, вы как пушечное мясо. А я же это даже отметил при попадании в плен. Как? Тонкости попадания в плен. Кто попадает в плен и как это происходит? Кидают в самую жопу, которые толком их вот и были люди, которых призвали в декабре. Он 19 января попал в плен, с ним в начале февраля я разговаривал, был на телефонных разговорах, ну, мы отсюда звоним периодически домой, вот, API телефония. Он уже стоял, плакал, как ему здесь плохо. Потом его, по-моему, он с Вагнера был. И вот на этом обмене, что был, он уехал домой с карантина. Он тут еще даже <laughs> не побывал, грубо говоря, в плену, он уже дома, грубо говоря, уехал. Может, в эти все крики там, что у вас там были «Россия, Россия», это все до да Вы реально никому не нужны? А Украина готова была за свое население, за свои территории бороться тогда? Ну, это я уже тут уже увидел, как мы нужны тем, кто призвал России. Так же самое и россияне, ну, бы единицы, да, вот это, это Галкин, Серега, еще одни, это единицы тоже. Все его ребята уехали, а он до сих пор сидит, непонятно почему. Как закончить войну? Выходить на переговоры останавливать, объявлять какое-то перемирие и выходить на переговоры, решать что-то. А у людей сколько положено. Это все потом все все эти разрушения, все эти смерти, блин. У меня был, это страшно, это страшно для родственников, это 21 э, век. Алчевск должен возвратиться в Украину или остаться? Там каким-то ДНР, ЛНР или России? Ой, ну я не знаю, как ответить на этот вопрос. Так Как думаешь? А можно было бы вернулся в Украину. Ты это ну, а говоришь, потому что ты в плену? И со мной разговариваешь как с украинским журналистом, да, или не, ну, так считаешь? я говорю, что я жил нормально и при Украине, и, про, и при России, ну как, и при ЛНР. Ну, хорошо, флаг для тебя имеет значение, который висит? Абсолютно. Не имеет. Я обычный заводчанин, я обычный работяга. У меня работа, дом, работа, дом. Вы мне дайте возможность заработать, покормить мою семью. Все, кто там будет у власти, какой у меня будет флаг, какие будут номера у меня на машине примерно, мне все равно. Я свою лепту внес, и у меня родился ребенок, да, я плачу исправно коммуналку, я плачу налоги, я зарабатываю, я живу, все. Я, ну, обычная серая жизнь. Я не стремлюсь куда-то выше, там никуда не лезу, ни в политику, ничего. Я пришел, мне даже бывает не до, не до телевизора, у меня тяжелая физическая работа. Я думаю, как, зараб... как отработать 10 лет горящего, и как что потом делать на пенсии. Я это обычный работяга. Смотри, вот ты говоришь, что у тебя э, сын Недельский Марк, правильно? Да. Ты говоришь, что с таким именем и фамилией он выбьется в люди. Он будет умный мальчик, да? Вот когда-то. Ну да. Он не будет думать так, как папа. Да. Вот папе похрен, какой флаг, да? Да. Потому что, ну, для украинцев, которые воюют, для той части страны, это важно. Ты это понимаешь. Ну, это патриотизм называется. Да, это патриотизм. Да. Ну, ну, я, я понимаю, что это, например, территория, ну, типа, пох... да, за большим счетом. он спросит тебя когда-то, когда будет 20 лет, ему там 25, может быть, тебя обменяют, ты будешь жить. Это ну, уже удача, что ты со мной разговариваешь. Ну что же живой, да, большая да. удача. Он спросит, папа, за что ты воевал здесь? Я не знаю, что ему будет ответить. Он даст встречный вопрос. Почему ты пошел воевать против своего народа? на тот момент, наверное, уже отсижу за эти грехи. Ты понимаешь, как важна идентичность? И флаг имеет значение. Ну, опять же таки повторюсь, столько людей, столько и мнений. Ну, Смотри, вся Украина за ну, флаг. Ну, моя, ну, моя Смотри, такая. Для большинства, то есть для всех украинцев флаг имеет значение. Люди в Херсоне прятали флаг. Ну, я видел, да, ну, новости. Они прятали флаг. Да. Это для них важно. Для этой ну, страны ну, это вот, важно. Ну, это моя личная точка зрения. Ну а я вот, ну, я вот такой вот. Я, ну, как-то так получилось, что, ну, плыву, плыву я по этому течению, что так вот по-рабочему, да. Дайте мне заработать, дайте мне покормить семью, от меня дайте мне жить. Все. Я не могу решить, и даже кучка таких, как я, ну не решить ничего. Если там сверху все уже оговорено, кто будет главой, кто будет мэром, кто будет править республикой. Там изначально, насколько я вспоминаю, хотели сделать Новороссию, правильно? То есть вместе... Я слышал Новососию. Нет, Новороссию. <laughs> Новороссию, да? Да, испорчен, может, телефон, может, по телефону слышали. <laughs> И хотели сделать Новороссию, то есть... Во главе с, э, с главным новососом Губаревым. Новороссом, извиняюсь. <laughs> Ну, так же я, я даже фамилии не знаю. Губарев. Да, да. Так. Губарев. Губарев. Губарев. Не слышал, да. Он да. должен был стать главным новососом. Извиняюсь, новороссом. Я, э, как житель, э, ну, ну рожденный в Донецке, у меня там осталось по-моему, крестно, не знаю, сейчас жива она, не жива, но как угу. периодически до этого всего мы ездили в Донецк в гости, там, на угу. Старую улицу, где жили, блин. потом взяли, бахнули таможню, границу уже, все. Для меня это тоже было шоком. Ну, появление ЛНР, ДНР. Э... Это же, получается, главы сами решили это все. Это россияне так решили. Здесь был смотрящим за вашим регионом, они так решили разделить. А, ну вот. Но не это главное. Вот смотри, ты говоришь, что ты я и так далее, тебе все пофиг. Вот э, тоже еще факт, да? Ты знаешь, почему Запад помогает Украине сейчас очень? Почему? Ну, потому что Украина попросила поддержки. Ну, как я... Ну, это во-первых, да, это во-первых. Но ну, самое главное, знаешь что? Что самое главное? Для этих людей, всех, важен этот флаг. От Чернигова до Херсона от Львова до Харькова. Чтобы Украина осталась Украиной. Да, для них ну, это понятно. важно. Они хотят, чтобы там был вот только этот флаг. И Запад, видя это, он понимает, что эти люди бьются. Флаг – это символ. Но люди бьются за свободу и независимость. Все это понимают. Ты знаешь, какой феномен вот этой всей страны в 21 веке? Какой? Что от Львова до Харькова, от Чернигова до Херсона все живут одной идеей. Все. Такого ни, никогда не было. от ну, русских. Хм. Они хотят, чтобы эта страна была независимой и называлась Украина. Они понимают, что они украинцы. Они не малоросы, не бандеровцы, еще. Они все понимают, что они украинцы, и они стоят за это. И они готовы умереть за этот факт. Сильные люди. Да. И ты мог быть среди них, но ты выбрал хуй в этой жизни. Так сложилось. Выход в жизни всегда есть. Знаешь, когда нету выхода? Когда хлопает крышка гроба. Да я знаю. Вот тогда уже все. Хочешь что-то что сказать украинцам? Сильная нация отстаивать свою землю. Нет, просто, не то, не то. Ну, то есть, что то хочет сказать украинцам вообще? Надо находить компромисс, надо выходить на переговоры. Надо это решать, это хватит смертей. Вот это самое основное, хватит. И с той, и с той стороны много сильно смертей. Кладбищ только нету. А россиянам? Да, и то же самое. Это обращение ко всем. Хватит, надо прекращать это все. Надо договариваться, садиться за стол переговоров. Нет, я не знаю, там по скайпу, по ватсапу, по видеоконференции. Если такой же негатив друг другу, блин, если не могут собраться какие-то представители пусть будут, пусть договариваются о мире. Неужели они не видят по статистике столько смертей? Знаешь, столько разрушений? Знаешь, вот просто как бы подытоживая это, это наш разговор, у меня такой дежавю, да, вот я тебя слушаю, я тебя слушаю. У меня такой дежавю 2014 года. Знаешь в чем? Я был в Крыму где-то месяц, когда был вот этот тоже псевдореферендум. В 2014 году? Да, в 2014 году. Я, я был на Донбассе, тоже вот эту всю дикуху видел, там Луганский. Я, я, я первый раз как бы попал в Крым, и первый раз на Донбасс попал и там ездил знаешь, вот у меня такой дежавю по этих словах, да, нужно садиться за переговоры, мне нужно смертей и так далее. Знаешь, какая там фраза типа была самая популярная, что в Крыму, что на Донбассе? Какая? Лишь бы не было войны. Да. Мир. Ну, и что в итоге? Россия все равно напала. Я так тебе скажу. Эта страна не должна существовать. А народ, который призвали и который уже перехоронил своих и сыновей, и мужей, и дедов, блин, уже хочет мира. Какой? Какой народ? И украинские, и русские. Украинский Я народ, смотрю по новостям бы против, против мобилизации, против, не хотят, так же самое. Кто не хочет? Народ. Какой? Который даже призывного возраста и матеря. Где? И, Где? и в Украине, и в России. В Украине набрали новые полки на Национальной гвардии. Вот полностью. За 2-3 недели понабирали. Люди готовы идти воевать. Ебать все это пушечное мясо. Хорошо, это вот, ты именно, это люди, которые готовы взять руки оружия и отстаивать свою землю, да. А много, которые не готовы. Такие, пусть, как пусть вы, от... да? Да, да, такие, да, как слушай, я. А у, меня, а у меня другой вариант, вот я тебе нарисую. А может бы вы все набрались и от пасечника там, вот взяли автомат и дали пасечнику. Ну ты понимаешь, что, что такое пасечник, а что такое украинское ВСУ? Украинское ВСУ скорее хлопнет вас, правильно? Ну, конечно. А может что-то там измените с этим пасечником? Может, изменим. Хорошая мысль. Да, а вот обменяйте меня и будем менять. Будем движевать с пасечником да, там, да? Да. Хорошо. Вопрос, опять же, такие поднимается, почему? Неужели какой-то я имею вес? Обычный мобилизованный резервист? Неужели так трудно поменять меня? А можешь спросить у этого Владимира Владимировича Путина, хочешь? На какого-нибудь солдата ВСУ. Не, ну спроси это Владимира Владимировича Путина. Да, Путин не решает. Да <laughs> как не решает? Вы, вы какие-то там все запуганные с этим Путиным. А кто решает? А где я, где Путин? И... А кто решает? Кто должен решить тебе? Путин, я не понял. А кто решает? Я ж не знаю, обменный фонд, кто меня занимается обменами. Я звоню домой, э, с моей стороны все списки, ты во всех списках, ты везде есть. Тут то же самое, я вижу, со мной работают специалисты, оперативники, СБУ и разных областей, Киевская, и Львовская, и полиграфы, я уже не один прошел. И все, вроде уже я осужденный. В чем пауза? В чем, я не пойму, неужели трудно поменять там Николенко на какого-нибудь Иванова, Петрова, Сидорова? Ну, к Путину не хочешь обратиться, да, боишься? В плане, ну это неуместно. А, а, по обменам к Путину. Почему здесь а Путин? А за войну кто Путин То, что напала Россия? Ну, в, эти, я не знаю, как их назвать. В главные по военным делам. Как их. Ну, верховный главнокомандующий. Верховный главнокомандующий. Ну, а это кто? Путин. Это а Путин. Это Путин, верховный главнокомандующий. Ну, он виноват. Правда? Уважаемый Владимир Владимирович Путин, давайте, наверное, прекращать войну, давайте, наверное, прекращать спецоперацию и садиться за стол переговоров, хватит смертей. Я это все вижу, как это происходит, и это тяжело. Работники похоронного бюро, <laughs> бюро озолотятся, наверное. И копачи тоже. <laughs> Копачи тоже, да? Копачи тоже, да. А и те, что пакеты производят, черные. Я работал просто в этой сфере, я знаю. Так пакеты ни к чему, да? Там даже бабок не дают на пакеты. Ну, не хватит леса на гробы. Как бы это ни было смешно, но это черный юмор, не хватит леса на гробы. И бывают такие ситуации, что живые позавидовали мертвым в этих обстрелах. Так же самое и с вашей стороны гибнут, и с нашей. Это, это, это с мультика «Живые позавидуют мертвым», да. «Остров сокровищ», правильно? Да, да. Это с того мультика. Это с мультика. Ну, ну фраза уместная. Уместно, но это не мультик. Но это далеко не мультик, и это реальность.